Всем большой привет! Вот, добрался до гостиницы. Вендета прошла. Всем, кто за меня болел, большое спасибо. Так произошло, как произошло, как говорится. Э, не больше, не меньше. Травмировал грудь правую. Дэйв, конечно, Дэйв очень сильный парень. Ну, на этом, как говорится, спорт не заканчивается. Будем работать и стремиться дальше. Что-то было не так. Будем искать причины, делать выводы, стремиться вынести с этого какой-то урок. А вам, ребят, спасибо за то, что были со мной, болели. Удачи!